哎，你好。谢谢谢谢。我去看。这不是。对，一般都是走的，知道吧？你看，点多少了？这是小张。这是我们最最最清楚。说话呢？对对对。对不起。别的。 встретиться с представителями и руководителями одной из мощнейших компаний на нашей планете. Мы действительно гордимся тем, что нам удалось вас затащить в Беларусь, и вы работаете в Беларуси. Надеемся, очень надеемся, после этого визита и переговоров с высшими руководителями страны, в том числе с моим хорошим другом Си Цзиньпином, что наше сотрудничество будет только расширяться. И у нас не будет никаких проблем в перспективе э, с освоением новых проектов, особенно в плане создания, строительства э, объектов вашей компании, белорусских объектов на территории Беларуси. Как мне докладывают, общее строительства полтора миллиарда долларов, которые вы осуществили э, в Беларуси. Но я бы вас очень просил по нескольким направлениям сконцентрироваться, на нескольких направлениях. Во-первых, строительство горно-обогатительного комбината в Беларуси. Все, о чем вы говорили, все, э, что вы просили и требовали, белорусская сторона реализовала. Второе направление – это БНБК-1.2, которые успешно реализованы э, в основном вами. Мы хотели бы продолжить строительство э, биотехнологического э, кластера, биотехнологической корпорации на территории Беларуси, произведя ее третью очередь по глубокой переработке кукурузы и получения витаминов и прочих продуктов очень на это надеемся. Э, никакого отторжения у Си Цзиньпина по этому проекту не было, потому что это знаковые проекты вместе э, с БНБК, Джили и другими проектами. Это очень знаковые проекты для всего мира, для Европы. Мы вместе с Китаем этими проектами хотим показать, что э, сотрудничество Беларуси и Китая – это не просто торговля и обмен товарами – это создание высокотехнологичных компаний и корпораций. Есть и другие проекты, их несколько в области сельского хозяйства. Производство и переработка сельскохозяйственной продукции с перспективой поставки на китайские рынки. У нас также нет абсолютно никакого противодействия. Наоборот, э, вы получите в этом плане, как и предыдущих проектам, серьезную поддержку э, со стороны властей Беларуси. 感谢这个总统阁下在百忙之中访华，这接待我们中信公司的一行。Ваше превосходительство, уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые коллеги, мы вам благодарны за то, что вы нашли время для этой встречи со мной и со моими коллегами в напряженном графике вашего визита в Китай. Под вашим руководством и руководством председателя Си Цзиньпина у нас успешно реализуются проекты на вашем рынке. И, пользуясь случаем, хотел бы выразить вам еще раз большую благодарность за вашу большую поддержку и ваше внимание. Хотел бы вас заверить, э, мы будем достойно реализовать те договоренности, которые были достигнуты между вами и председателем Си Цзиньпинем.